નમસ્કાર ખેડૂત મિત્રો વીટી ખેડૂત મિત્રોની ચેનલમાં આપ સૌ ખેડૂત મિત્રોનું સ્વાગત છે તો આજના આ વિડીયોમાં આપણે કપાસના ભાવ રૂ બજારની સ્થિતિને વાયદા બજાર અંગેની સંપૂર્ણ માહિતી મેળવશું તો વિડીયોમાં બન્યા રહેજો ને ચેનલમાં નવા હોય તો સબસ્ક્રાઇબ કરી નાખજો તો કોમોડિટી સ્વાદદાતાએ જણાવ્યા અનુસાર રૂ બજારમાં સતત બીજા દિવસે ચારસો રૂપિયા નીકળી જતા કપાસમાં પણ મણે દસથી લઈને પંદર રૂપિયા ઢીલા પડ્યા હતા ગુજરાતના માર્કેટયાર્ડોમાં કપાસની આવકો એક લાખ મણની કમી હતી જેમાં ખેડૂતોની ધીરજ ખૂટી વેસવાલીમાં વધારો થયો છે ને આવકો વધી પરંતુ નબળા અને ફરધર માલ વધારે આવતા હોય છે જેના કારણે સારા માલની કિંમત પણ દબાઈ રહી છે જ્યારે હવે કપાસનું ચલચિત્ર સાવ ઉલટું થઈ ગયું છે જેમાં કપાસિયા વોશમાં દસ ખોળમાં વીસ ને કપાસિયામાં દસ રૂપિયા ઢીલા પડ્યા હતા વાયદા બજાર ઢીલા પડવાના કારણે રૂ બજારમાં પણ છેલ્લા બે દિવસમાં આઠસો નીકળી ખાંડી એકસઠ હજાર ચારસોની બોલાય છે ને ભાવની વાત કરીએ તો હાલ પીઠાઓમાં તેની ક્વોલિટી મુજબ તેરસોથી સોળસો ચાલીસ જો કે મોટાભાગના સેન્ટરોમાં ભાવ સોળસોમાં સાટા થતા હોય છે ને ગામડે બેઠા પંદરસો થી પંદરસો નેવમાં માન માન સાટા થતા હોય છે જ્યારે સૌરાષ્ટ્ર અગ્રણીમાં એસી હજાર મણની આવક સામે સૌથી ઊંચા ભાવ સોળસો ચાલીસનો ન હતો પણ વધારે સાટા સોળસોથી સોળસો દસમાં થતાં હાલ હવે કપાસના ભાવમાં મોટી તેજી કે મંદી દેખાતી નથી તેમ એક નિષ્ણાંતના વક્તવ્યમાં જણાવ્યું હતું તો ચાલો જાણી લઈએ હાલના કપાસના બજાર ભાવ બોટાદ ચૌદસોથી સોળસો ને ત્રીસ મહુવા થી પંદરસો ને એંસી ગોંડલ બારસો એક થી સોળસો ને સ કાલાવાડ ચૌદસો પચાસ થી સોળસો ને બાવીસ રૂપિયા જામજોધપુર ચૌદસોથી સોળસો ને છ ભાવનગર ચૌદસો ઓગણપચાસથી પંદરસો ચોરાણું જામનગર ચૌદસો પચાસથી સોળસો ને ચાલીસ બાબરા ચૌદસો પચાસથી સોળસો ને આડત્રીસ રાજકોટ પંદરસો એકતાલીસથી સોળસો આડત્રીસ અમરેલી એક હજારથી સોળસો ને સત્તર સાવરકુંડલા ચૌદસો એકાવનથી સોળસો ને એક જસદણ ચૌદસોથી સોળસો ને પંદર જેતપુર એક હજાર એંશીથી સોળસો ને અગિયાર વાંકાનેર તેરસોથી સોળસો રાજુલા બારસો એકથી પંદરસો ને નેવ હળવદ ચૌદસોથી સોળસો ને દસ રૂપિયા તળાજા બારસો પચાસથી પંદરસો ને બ્યાસી બગસરા તેરસો પચાસથી સોળસો ને ચૌદ માણાવદર ચૌદસોથી સોળસો ને ત્રીસ ભેંસળ પંદરસો ચાલીસથી સોળસો ને ત્રીસ ધારી બારસો સાહીઠથી પંદરસો ને નેવ લાલપુર તેરસો પાંત્રીસથી સોળસો ને એક વિંસ્યા પંદરસોથી સોળસો ને પંચોતેર સાયલા ચૌદસો પચાસથી સોળસો રૂપિયા હારીજ તેરસો પચીસથી સોળસો પચાસ વિસનગર તેરસોથી સોળસો અગિયાર વિજાપુર પંદરસો સિત્તેરથી ને સત્રીસ કુકરવાડા તેરસોથી પંદરસોના પંચાણું રૂપિયા હિંમતનગર ચૌદસો નેવથી સોળસો ને એકત્રીસ માણસા નવસોથી સોળસો ને એક કડી પંદરસો એકથી સોળસો ને બાર પાટણ અગિયારસોથી પંદરસો ને એક્યાસી રૂપિયા ધાંધુકા તેરસો પચાસથી પંદરસો અઠ્ઠાણું જાદર સોળસોથી સોળસો પચીસ સિંહરી પંદરસો સાસઠથી સોળસો વીસ